саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 24 ші параграф сұйықтар мен газдардағы қысым яғни паскаль заңын қарастыратын боламыз олай болса <clears throat> бізде бүгінгі негізгі сабағымызға арқау болатын тірек сөздер бұл газ қысымы паскаль заңы деген негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз бұл жерде газдың қысымы деп отқанымыз не және паскаль заңы деп отқанымыз не деген сұрақтарға жауап беретін боламыз суретте көріп тұрғанымыздай қатты денем яғни қысымды тек бір бағытта түсіреді деген біз тұжырымға себеп болады. барлықтарымыз осы бір тұжырымды өздерің жасап көрсеңдер болды бірінші болып суретте көріп тұрғанымыздай мына бір суреттен иә бірінші жағдай деп қарастырайық парт, кітаптардың жанын ұстап не істейміз жерге қарай ұрамыз иә партаны ұрған кезде қолымызға ешқандай әсер етпейді ал керісінше э, екінші жағдай иә мына екінші жағдайда біз қолымызды сол кітаптың астына қойып э, партаға ұрған кезде қолымыз ауырғандығын көреміз нәтижесінде біз не дейміз ә, қатты денедегі қысым тек бір бағытта ғана ә, күш түсіре алады деп осылай тұжырым жасауға болады деген сөз ал енді бүгінгі қарастыратын сұйықтар мен газдардағы қысым олай емес бір бағытта ә, әсер етпейді барлық бағытта әсер ететіндігін ашып көрсететін боламыз бүгінгі сабақта ал енді осыған бірден бір себеп бірден бір осы паскаль принципін айтуға болады ә, білес паскаль өзінің зерттеу барысында осы паскаль принципін яғни паскаль заңын ашады ол не дейді сұйық пен газ өзіне түсірілген қысымды барлық бағытта бірдей таратады дейді мысалы мына жерде көріп тұрғанымыз мынау қандай шар паскаль шар дейміз паскаль шарына су құйған кезде паскаль шарына су құйған кезде бізде мына беттен не істейміз әрине қысыммен басқан кезде осы жердегі су не істейді мына жердегі барлық тесіктерден судың бірден бірдей немен напормен ағуын көреміз да яғни шығуын көреміз бұған бірден бір мысал осы паскаль принципі болады немесе мынандай бір нәрсе бар ә, біз бір ыдысқа немесе бір осындай көлемді ә, әрқайсымыз отырған иә бөлмемізді бүкіл есік терезесін жауып төбеден су құятын болсақ су не істейді бірінші болып түседі одан кейін бүкіл бөлменің шетіне су жайылады одан кейін барып жай көтеріледі да яғни бұл дегеніміз сұйық өзіне түсірген қысымды бірінші бүкіл дуалға дейін жайылды одан кейін барып көтерілді деген сөз да осылай біз ә, түсіндіре аламыз деген сөз ал енді <clears throat> бізде осыған байланысты жалпы мына жерде үш процесті қарастырайық бірінші екінші және үшінші процесс бірінші жағдайда әрине осы газдардың емін еркін қозғалғанын көреміз екінші оған қысым түсірілген кезде олар не істейді тығыздығы артады үшіншісіне тағы да түсірген кезде бұның тығыздығы мүлде артады неге өйткені молекулалар бір сығылып жатыр деген сөз да нәтижесінде бұл жердегі қысымның артқан процесін көруге болады деген сөз ал енді паскаль шара жалпы паскаль деп қарамас жаңа айттық қой бізде ә, мынандай мына жерде э, дыркалар болады да э, тесіктер болады осы жерден су не істейді жоғарыдан қысым түсірген кезде бірдей не істейді атқылайды деген сөз яғни андай бір бізде не бар ғой ә, душта душевойымызда мысалы не бар ә, осылай ә, су ағады иә жуынған кезде басындағы неміз әрқайсысы тесіктен бірдей су шығады бірдей қысыммен яғни бұл сұйық бүкіл бағытта бірдей тарайтындығын осылай көруге де болады деген сөз осы мысал болады міне иә. мына суреттегі де дәл солай міне суға қысым түсірген кезде бірдей не істеді ә, сулардың жан жақтан шығуын көреміз немесе ауаның да осылай иә түтіннің де осылай бірдей тарауын көруге болады деген сөз паскаль шары осы біздің паскаль ә, принципін дәлелдейтін негізгі құрал болып есептелінеді ал енді сұйықтардағы қысым жалпы сұйықтардағы қысым ол неге байланысты оның биіктігіне тәуелді деген сөз ә, яғни мысалы мына жерде қарайық мына жердегі су мен мына жердегі судың екеуінің қысымы екі түрлі болады ең төменгі жерде қысым не істейді жоғары болады ең жоғары нүктесінде қысым аз болатындығын көруге болады деген сөз мысалы осыған байланысты қазір сіздерге бір видео ұсынатын боламыз жоғарғы краннан аққан су ағыны цилиндрге бәрінен де жақын ал төменгі краннан аққан ағын бәрінен де алыс құлайды мұны тереңдігі артқан сайын сұйықтықтың қысымының артатындығымен түсіндіруге болады енді біз гидростатикалық қысым яғни сұйықтардағы қысымға тоқталатын боламыз ә, демек қараймыз бізде негізгі қатты денелердегі қысымның формуласын білетін едік иә міне қараңыздар мына форма бұл жерде фтің орнына салмақты қарастырған ә, салмақтың орнына біз не жаздық mg деп жазсақ болады иә өткен айтқан болатынбыз ал енді бізде ә, мына жерде қарайтын болсақ көлеміміз неге тең sh ненің цилиндрдің көлемі иә цилиндрдің көлемі sh-қа тең оның ауданы және биіктігіне байланысты демек осы жерден біз нені тауып аламыз әрине біз осы жерден <coughs> бірінші болып массаны ашамыз масса деп отқанымыз тығыздық пен көлемге көбейтіндісіне тең барлығын орнына қойдық міне қорытылған формулада иә массаның орнына біз не жаздық әрине Э, ро v жаздық ал v-дің орнына не жаздық sh дедік міне қараңыздар s-тер не істейді сол кезде қысқарады нәтижесінде формуламыз келіп шықты бұл қандай формула гидростатикалық қысым яғни сұйықтардағы қысым дейміз яғни мына жерде ашып көрсетейік толығырақ міне ә, <coughs> бізде жалпы қысымдардың таралу процесін жаңа айтқан болатынбыз сіздерге ә, қатты денелерде тек қана не істейді дедік бір бағытта тарайды дедік иә бір бағытта тарайды иә. қатты денелерде бір бағытта ал сұйықтарда барлық бағытқа бірдей тарайды яғни барлық жаққа қарай бірдей қысым әсер етеді деген сөз да қатты денедегі қысым бұл яғни күштің бағытымен тарайды ал сұйықтардағы немесе газдардағы қысым барлық жаққа бірдей тарайтындығын осылай түсіндіре аламыз ал енді гидростатикалық қысымда бізде қарайтын болсаңыздар мынандай бір э, цилиндр тәрізді ыдыс алдық бұған су құйдық судың тереңдігі яғни биіктігі h оның цилиндрдің ауданы s деп қарастырамыз түрленген кезде біздің негізгі формамыз келіп шықты гидростатикалық қысымның формасы осы яғни сұйықтардағы қысымның формасы бұл жерде ро деп отқанымыз не ро деп отқанымыз бұл тығыздық иә тығыздық бұл ненің тығыздығы ә, сұйықтың тығыздығы деген сөз өлшем бірлігі қандай еді әрине килограмм бөлінген метр кубқа тең әрбір сұйықтықтың өзінің тығыздығы бар естеріңізде болса біз тығыздық тақырыбында айтқан болатынбыз иә кестесінде сұйықтық яғни судікі болсын бензиндікі болсын керосиндікі болсын әрбір сұйықтың өзінің тығыздығы болады деген сөз ол тұрақты шама ал g деп жатқанымыз не g деп жатқан онды айтқан болатынбыз еркін түсу үдеуі ол 10 ньютон бөлінген килограммға тең еді иә бұл да тұрақты шама ал енді бұл жерде биіктік бұл биіктік яғни тереңдік десек те болады иә биіктік өлшем метрмен қарастырылады ол осы судың биіктігі тереңдігін қарастыруға болады деген сөз енді осы жерден біз нені тауып көрейік биіктік табатын болсақ формуламыз қалай түрленеді қысымда бөлеміз тығыздық пен еркін деуіне деген сөз формуланы осылай түрлендірсек те болады деген сөз немесе мына бір қысымның орнына біз өткендегі формуламен fs тең деп осы жерде мен тапсақ болады күш табатын болсақ ол кезде s ро g h болады нәтижесінде осындай формамыз келіп шығады яғни бұның барлығы қандай формула дейтін болсақ түрленген яғни ә, шыққан формулалар деп айтуға болады деген сөз ал енді осыған байланысты бір есептің шығару жолын ашып көрсеттік мына жерде берілгенін шешуін ашып қарастырдық иә міне қараңыздар ал енді біз келесі бір есепті шығарып көрсетейік өлшемдері суретте көрсетілгенде аквариумның түбіне судың түсіретін қысымы және судың салмағын анықтаңыз дейді жақсы бізде бірінші болып берілген жазып аламыз берілгенде тығыздық берілген судың тығыздығы иә ол мың килограмм ә, бөлінген метр куб дейміз одан кейін барып бұл жерде не берілген тағы міне қараңыздар ұзындығы қалыңдығы биіктігі берілген демек а деп отқанымыз бізге 4 метр б деп жатқанымыз бізде 4 метр ал s деп отқанымыз 5 метр болды иә табу керек бізге нені табу керек э, салмақты табуымыз керек және қысымды табуымыз керек салмақты бүйтіп қояйық что векторлық шама иә қысымды табуымыз керек ал енді бізде қандай қарайтын болсақ мына жерде мына үшеуі бізге нені береді кубтың көлемін береді деген сөз иә көлем деп отқанымыз а көбейту б көбейту с деген формуламыз бар еді иә? осы жерден көлем табатын болсақ көлеміміз неге тең болады 4 көбейту 4 көбейту бізде 5 деп қояйық иә сол кезде мына екеуінің көбейтіндісі бізге жиырма жиырманы төртке көбейтетін болсақ 80 ә, метр кубқа тең иә анықтап алдық ал енді бізде келесі процесс формула формула формуласы бізде нені табу керек бізге қараңыздар қысымды табу керек және ә, судың салмағын табу керек демек қысымның формуласы f көбейту s немесе f-ті біз p деп алсақ болады иә теңестіріп алсақ болады осы жерде бірінші бол салмақты табу үшін не істейміз m көбейту g дейміз ал бізде масса жоқ болғандықтан массаның орнына не жазамыз массаның орнына ро v деп жазсақ болады демек ро G десек салмақ келіп шығады екен так ромыз мыңға тең көбейтеміз салма көлеміміз бізде сексенге тең және біздің жиіміз ға тең ә, көбейтсек 8 көбейті 10-ның 1 2 3 4 5 дәрежесі ньютонға тең болды иә? жақсы анықтап алдық ал енді Нен табамыз ә, қысымды табамыз Но салмақты тауып алдық қысымды тапқан кезде осы жерде 8 көбейті 10-ның 5 дәрежесін бөлеміз неге біздің ауданымызға бірақ аудан берілген ба <clears throat> аудан бізде берілмеген аудан табу үшін біз не істейміз аудан табу үшін ә, мына бір ненің аудан тауып алайық иә ол үшін аудан қалай табамыз әрине 4 метрді көбейтеміз 5-ке иә сол кезде 20 демек 20 мына екеуі қысқарады сол кезде 4 мына екеуі қысқарады 4 көбейту 10-ның 4 дәрежесі паскальға тең болады деген сөз иә осылай анықтасақ болады екен жақсы енді арғарай қарай жалғастырамыз <clears throat> бізде келесі қалыңдығы осылай 0,3 бүтін қабаты ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді жақсы э, тереңдігі берілген демек қысым табу үшін жай ғана ро аш дейміз ро деп отқанымыз 800, көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 03 бүтін үшке так мына екеуін қысқартып жібереміз одан кейін барып қараңыздар сегіз жүзді үшке көбейтпей біз жай ғана екі нөл тұра берсін деп қарастырсақ бола ма болады жақсы олай болса сегіз жерде үшіміз неге тең әрине барлығымыз білеміз 24 төртке тең демек 24 төрттің өзін жазып алсам бола ма болады 24 төртті жазамын және неше нөл қалды екі нөл артына екі нөл тіркей саламын бұл неге тең болады қысымға тең болады екен паскаль все ары қарай енді осы тақырыпты пысықтау мақсатында сіздерге бар болған төрт есеп ұсынамыз осы төрт есепті шығарайық ә, түсінбеген болса комментарий ретінде қалдырайық және де сіздерге айтып кететініміз біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыз және де осы сабақ сізге ұнаған болса патша лайктарыңызды басуды да жақсы достар келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар